Yeah. Tacım simat. İçiste stak yaz ki ruy vara vardım. Garibun Records гирифтм қаламу варақи дуф кардм ёди падар э падар да ки ҷои ту ай ҳолм намегири хабар вақте охирон бурди да бадмад нахурд бадам ай ба чандин сол гузашт ина боёдид кардам инашидм бисола намедонм чия мери падар ай сини хурди то ҳозира да бар меест падар баъди чандин солҳо яке омад дак падарам ки ҳамуам бадар вақти мурдаи бародараш баъди марги ямакин бо ай даст додам амама баъди як ҳафта гузашт ки бо гум кардам падарма гуфтан ғарибӣ рафтаи уҷат доштай зани фарзанд дар зиндаги давони хатишон ба дахатан мара фаромӯш кардаай гап намезана хатим намега ба чанд сози ҳамирам тилфоқатӣ э шукронаи аллоҳ ки модарҷонам дабармай да пасиву баландӣ ҳамеша да тори сармай як саҳрини дастравӣ яке файрод кард падарам майле бачам насон гуфт мачакадай парайрум ҳичира нафаҳмида ма рафтам сӯи мактаб нафаҳмидам ки падарам бо фалсафа омадам ай мактаб дер омадам ба хона да хона шиштаги тоқа дидам амодарҷон ма аввалин саволе додам гуфтам падарам кани гуфтак саҳар баромада барафта ғарибӣ аз чашмам рехтак аш камтара кардам гирья бад фаҳмидам камтараки тақдири маҳамияй айбан чандин вақт гезашт яке омадак падарам бо ҳамроҳи фарзандош рафта хонаи падараш ҳамагӣ якшаб истода года хонаи мо пашша гирифтаву рафта хонаи бобом яке баъди чанди рӯз заншава тоҷикистон баъд фаҳмидем ки бадай бо занашай қирғизистон бобум да хона ҷукад ҳамашон бида рӯзӣ бо бобум қатъи набераҳош ҳар рӯз мекардӯз дае дунё бевафо надидума меҳри падар ҳама чира доштума намерасидма меҳри падар баъд бобум да падарам дода хонаи аделна ки ҳамида барам буша зиндагӣ кӯна аделна баъд бо як бараш додан ки пеш бара зиндагиша падарам қатъи зани навшаҷа мехром фарза بوین بخیله گذشتی بندگی کدک بابم ای پدر برای چی زندگی ما نکدی خزان بد بدی مرگی بابم ندیدن روزی خشه هر روز جنگ را بر بور بو خرخشه زنش رفت قرگیزی سول پدرم خودش رسیه دوباره درم هویه باروش اگر برگشته بیا بعد ما رفتم غریبی ای اوجا زنگ زدم یک بار گفتک بچم بد زنگت میزنم حوزی دورم کن همیخ دیگه زنگ نزد چند روز شیدم انتظار بعد ایسه گفتم یک بار که تلفنش خاموش علیش کردن نمراش ای همو جمع دیگه نیفته مدرساش کسان پدر دارن التماس به قدش رسن میدونم دردی به پدر رو چی خل هسته وزبین خبر مدک مدکی پدرم زنگ زده خونه ولی مرا پرسون شده گفته بچم کمک کنه او پدر بچت کمک نشیده صاحبی همه چی دهی دنیا به وفا فقط نمیرسه شاید چی همو را میری پدر ای ندیدم ای کودکی حتی پدر قدیم نبود در روزای دا پېشی ما دیګر رو میگم پدر تا پېش دلم کمه شپه ورو مې شپه ته په تو خل نه میکنم دښمن دي تو زير مګ نه ګو میک نه ما تقدير ما به بدای حامي بداسه نا وشتو ما د پېشی تقديرم باز اونوز ادا شېستم اته دوه تاو نو میک نه مانل دی جو کی مو دا جونې مرا دا پانو هژ نور نه ګو گرچه پدر نه ود نو در مرکات کلون همشه بول سر مو بوشي